hadi bakın. Kötürmüş namazı. Ya onu da laf çok var. Ayıp olsun gidiyor. Ne yapayım ben o? İnşallah. İnşallah. Mehdi. Ha Mehdi. Ne oldu? Yürü. Nerede? Pedro. Atma atma alan. Alan. Kaldı işte her yer alan. Aç kapıyı. Sen ilk şey yaşındayım. Memleket tarafından. sana bir ifade edeyim. Size mezun ne olmadı? Bunun sağ. رئیس اداره تامین اجتماعی بابا بعد تامین بیمه سلامت رئیسی هلا هذا البعد بخور